canta hururu Kamatei kiaora Tekia tenga renga Cumbia tenga renga O kikis quero huru huru. cumbia tenga arenga o kikisquero Tau hiat tara, tiko hiat kikiriri, kau kia pure bareba Tau hiat tara, tiko hiat kikiriri, kau ki pure bareba Koti, koti, koti, koti, koti, koti, koti Koti, koti, koti, koti, koti Tangga Tangata huru-huru Kamting Kiora Takia tengarenga Kumia tengarenga O oh, kikis kero Tangata huru-huru tenga, cumbia tenga renga o kikis quiero. Tau hiat tara, tiko hiat kikiriri, kau kia pureva neva. Tau hiat tara, tiko hiat kikiriri, kau kia pureva neva. Koti koti koti koti koti koti. tiko,